Oain bi aste, iragarri gintzuenez, ba, donostia iririk gardenaren errekonozimentua jaso du. Eta gaur hemen, ba, diploma ematen zaigu. Jo esplikatuko dute, ba, egun eta berrogei eta bi adiazle ezberdi kontuan hartzen direla, ba, diploma hau emateko garaian. Eta nik batez ere bi, bi ideia nahi dituzken batetik, ze balioa dakan, ze garantzia dakan, gardentasunak. Nik uste, e, behar beharrezkoa dela, instituzio publikoetan, eta guretzako bintza horrela da. Horrela da, hiru motiboen bati batez ere. Batetik, herritarrek eskubia dutelako, jakiteko ze instituzio honetan, eskubia dute, ezagutzeko hemen gertatzean gertatzen dien guztiak, eta instituzioek ba, obligazioa dugu bermatzeko ba eskubidea eta Donostian horrela digar egiten. Bigarren motiboa badago esateko garrantasuna oso garrantzi handiko gaia da eta da kudeaketarako ere tresna ezin hobea dela. Kudeatzea asko zerresagoa da, herritarrak informatuta baldin daude. Horretan ez dauko eta horretik izaten dugu kudeaketarako tresna ezin hobea dela garrantasuna. Eta hirugarren motibo badago, gure ustez, eta oso importantea gainean. Erritarren eta instituzioen arteko harremanaren kalitatea hobetu egiten dalako gardentasunarekin. Erritarre parte hartza nahi dugu, nahi dugu herritarren gertu egotea, eta hau lortzeko ezinbestekoa da erritarrak informatuta egotea. Eta bigarren ideia, izango litzateke ba, donostia hiri erreferente bat dela, gai honetan, garrantasunean, horretan saiatu garela urte honetan, horretan saiatzen ari garela, aurrera paso handiak eman direla, eta gure konpromisoa, ba, dirazi nahi dut gaur hemen, ba, gehiago sakontzeko asmoa badugula.